Cuando tomo la decisión de luchar o de defenderme, ya no hay más que hablar. Se acabó. Y más te vale matarme antes. Tiempo, tiempo, el secreto del universo Con él podrías hacer algo como todo lo que estás viendo Lo sientes, es cierto, esto está creciendo Damos el 100% a cada momento condiciones Nunca faltan ocasiones para llevar al rap cerca de nuestros corazones RAP descargando municiones Dos MCs cumpliendo las misiones asignadas Papá, para tanta agudizada, Que está esperando el momento de la jugada Opera misiones K34, 2PF son las coordenadas Las paredes me delatan, no pasa nada Grabando de forma casera con el zapa Esto te destapa, esto no se tapa Administrando las etapas Tiempo, tiempo, el secreto del universo Con él podrías hacer algo como Todo lo que estás viendo, lo sientes, es cierto Esto está creciendo, damos el 100% a cada momento Intenso, inmerso, causa y efecto Infina inercia que tiene movimiento IP que represento HOP que llevo por dentro Como la sangre corriendo En serio te estoy diciendo Tardé porque estaba construyendo Firme cimiento De donde me afirmo De donde te firmo tu pido esto que te tiro O entende amigo Y si no está todo bien Esto es mi forma de sacarme el estrés Pero seguro que algo te pediré Es que necesito mucho más, más El secreto del universo Con él podrías hacer algo como Todo lo que estás viendo, lo sientes, es cierto Esto está creciendo, damos el 100% a cada momento Tiempo, tiempo, el secreto del universo Con él podrías hacer algo como Todo lo que estás viendo, no crees, es cierto Esto está creciendo, damos el 100% a cada momento